Salut à tous, c'est Benjamin d'Osmo Studio. Aujourd'hui, je suis avec Vincent pour vous présenter la première vidéo de gameplay d'Empire Live. Empire Live, c'est un jeu de stratégie à la troisième personne où le but est d'occuper la carte afin d'agrandir votre armée et pouvoir vaincre votre adversaire. En jeu, vous incarnerez un magicien. Pour vous défendre, vous pourrez utiliser plusieurs sorts. Le premier est la boule de feu, c'est votre sort principal. Pendant les grandes batailles, vous pourrez aussi utiliser une pluie de météorites pour pouvoir infliger des dégâts de zone. Vous pourrez aussi vous déplacer plus rapidement grâce à votre sort de gel qui augmentera votre vitesse de déplacement, mais aussi vous permettra de traverser les rivières grâce à ces icebergs. Votre dernier sort est la tornade, avec elle vous pourrez récupérer les ressources présentes sur la carte pour pouvoir construire vos premiers bâtiments. Pour former vos premières unités, vous devrez également parcourir la carte à la recherche de camps à capturer. Plus vous aurez de camps, plus vous serez puissant. Si vous êtes loin de votre base, vous pourrez aussi à tout moment vous rendre dans un camp que vous possédez pour vous téléporter directement au camp le plus proche de celle-ci. Vous aurez accès à tout un tas de bâtiments pour pouvoir agrandir votre empire. Des maisons, des fermes ou même des casernes. Ces bâtiments possèdent chacun leurs propres caractéristiques. Certains d'entre eux vous permettront de récolter des ressources, quand d'autres vous permettront de former des unités militaires. Les unités de récolte sont comme leur nom l'indique des unités qui récolteront pour vous vous laissant donc plus de temps à préparer votre armée et vos stratégies d'attaque. Les unités de combat vous seront indispensables si vous songez à remporter la bataille. Plusieurs types d'unités s'offriront à vous, du simple chevalier au géant. Afin de contrôler votre armée sur la carte, vous pourrez former des groupes d'unités. Grâce à eux, vous pourrez facilement sélectionner une partie de votre armée et la déplacer où bon vous semble en pointant une direction, soit en vue TPS, soit en vue de haut. Il vous sera également possible de leur demander de vous suivre. Enfin, si vous souhaitez déplacer vos unités à travers la carte du jeu, vous pourrez les envoyer directement à un camp que vous possédez. Une fois que vous vous sentirez suffisamment puissant, il ne vous restera plus qu'à aller attaquer l'ennemi. C'est tout pour cette vidéo. Une version alpha vous sera proposée gratuitement dans les prochaines semaines et vous pourrez tester toutes les fonctionnalités que vous avez pu voir. Des nouveautés sont à venir, mais nous vous en parlerons plus en détail lors d'un futur live qui sera annoncé sur nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir plus d'informations sur le jeu, les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour plus de nouveautés.